मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहले बजट में निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है सीतारमण ने कहा कि महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान होता है ग्रामीण और अर्थव्यवस्था में महिलाओं का अहम योगदान है सरकार की महिला योजनाएं नारी तू नारायणी पर आधारित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को पाँच हजार रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी साथ ही महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपए के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी अब तक महिलाएं अपने जनधन खाते से सिर्फ दो हजार रुपये ही निकाल सकती थी जिसे बढ़ाकर अब पाँच हजार रुपये कर दिया गया है इसे ही ओवरड्राफ्ट की सुविधा कहा जाता है महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर जिले में women S H G interest subvention programme लागू करने का प्रस्ताव करते हुए उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं के जनधन खाते हैं और जो स्वयं सहायता समूह में वेरीफाइड है उन्हें पाँच हज़ार रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी साथ ही मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को एक लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाएगा अपने बजट भाषण में उन्होंने खास तौर पर देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान का उल्लेख किया और महिलाओं की स्थिति सशक्त बनाने पर जोर दिया वित्त मंत्री ने महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव